上头呢，哎呀，迷糊了，迷糊了，为了我的小鱼干啊，忍了，忍了吧。喵喵喵喵喵喵喵喵喵。 悟空，嗯，哦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊！师傅，别念了，别念了。 这，你别笑！哎，给我关了。 you Thank you.